Pikkukarhu ja keskikarhu pelaavat avaruustammea. Iso karhu pelaa tietokonepeliään. kunnes puhelin soi. Mumma pyytää heitä käymään kaupassa. Ja he lupaavat lähteä. Kun karhut ovat poissa, paikalle sattuu kultakutri. Kukahan täällä asuu? Taidanpa kurkistaa sisään, tuumailee kultakutri. Kultakutri huomaa kesken jääneen tietokonepelin ja päättää hieman kokeilla sitä. Mutta kultakutri ei ole kovin hyvä pelaaja. Kultakutri jatkaa tutkimista ja näkee avaruustammipelin. Harmi kyllä hän on kömpelö. Kultakuturia väsyttää ja hän päättää leputtaa jalkojaan sängyssä. Sänky on pehmeä ja kultakutri nukahtaa. Kuka on vienyt parkkipaikkamme? Karhut ihmettelevät. Kuka on sotkenut tietokonepelini? Iso karhu ihmettelee. Kuka on kaatanut avaruustammipelimme? Keskikarhu ihmettelee. Mutta kuka nukkuu sängyssäni? pikkukarhu ihmettelee. Silloin kultakutri herää, säikähtää karhuja ja säntää ulos. Kultakutri kahaa pois paikalta niin nopeasti kuin pystyy. Sen pituinen se.